哎，我差一块哎，不能夹哎，怎么办？哎，同学，怎么了？同学缺零钱吗？我缺一块啊。我知道有个地方可以换零钱啊。可以帮我换一块。而且，没错，你手上刚好有五个空瓶。对，这是我的空瓶。你原本是要拿去丢的，对不对？对啊，对啊。我知道有些地方可以把这些乐色换成钱啊。乐色换黄金？没错。那要去哪里换？走走走，跟我来。 机器吗？你只要把空瓶丢进去，好，它就会给你回馈哦。 家中午要吃什么？我觉得是万里香。不要啦，昨天才吃万里香。万里香卤肉饭大碗六十，哎，叔错，三十五。哎，哪哎哪哪不你知道哪里？附近有乐色吗？乐色桶。哇！不知道。妈的，还要走到去火车站丢很远呢。而且那个热色桶那么脏。好像是什么？ 哎，你不觉得每次喝完饮料热的候拿在手上很麻烦吗？真的很麻烦对啊，每次拿在手上热的。我是觉得十公尺应该摆在这边？哎，先生，不要碰我肩膀。今今天要见我可以 OK，可是你可以透过他来告诉我。你可以透过我。来碰他，你碰他肩膀。对，你碰我的肩膀哎。我只是想跟您说一下，你那个纸杯啊。 啊，那边有一个 i r o Cycle 可以用的。那真的假的？真的啊，我要不要带你去？啊，好，好，好，谢谢，谢谢。先生，不好意思，误会了。不好意思啊，碰肩膀就可以啊，可以碰肩膀。没有，可以碰你肩膀。这台机器吗 i r o Cycle，一定能。真的吗？对，对，对，要把它投在这里就可以。了。怎么可能？真的啊，不掉钱的。 大家好，我是最近刚来台湾的新机器，我叫埃雷希克尔。因为台湾人的垃圾量太多了，看垃圾桶又脏又不喜欢分类，所以我要来这里。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，嘿，来听我娓娓道来我的故事。我的肚子可以吞下很多的瓶瓶罐罐，我还会吐出回馈金根点数给你们。找饭店。 Travago 就回收，recycle 啦。